En vivo aquí viene, la tiene él, un patazo grande para el right va atrás la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Y se fue, ron, para Jorickson Profar. Bueno, en los cuatro partidos que ha participado ha conectado de hit. Y ahora fue de línea que la sacó por el prado derecho. Qué bien aló la bola. Para que se mude la familia, vuelve el cero de oro de tu asociación popular con 10 apartamentos y 19 millones en premio Tiene dos extra bases, un doble en el primer juego contra el escogido y ahora este cuadrangular. Ese bateador conectó con poder esa pelota. Conéctale así de fuerte a la gripe con su Profencol, un antigripal más rápido, más poderoso contra todos los síntomas de la gripe. El lanzamiento, aquí viene la tira, conecta una línea profunda. ¡Bien! con las bases llena El juego está ahora 12 carreras por cero. Bueno, esta es la segunda ocasión en este torneo que a un equipo le anotan 12 carreras en un juego y precisamente la anterior ocasión fue en el Estadio Cibao el 19 de octubre, las Águilas Cibaeñas a los toros del este. De 13 0. Ah, la, mayor cantidad de carreras que se son estas 13 carreras. De línea la sacó Valdespín. 13 carreras. La mayor cantidad de carreras en un juego anotadas por un equipo. De paso, este yo, he dicho que se van a dar muchos honrones este año. Honrón 16. Pateador presidente. Promedio en 307 para Juan Francisco. Tiene dos carreras empujadas. Abriendo aquí el cierre del cuarto capítulo. El lanzamiento le tiene con él un batazo profundo para el bloque central. atrás la bola. Bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Bien atrás. Otra vez. Tercera vez que la saca con los 411 Juan Francisco. Vamos a ver esa repetición porque este es un batazo descomunal. Propagás te da la hora, 9.33 ah, minutos. Propagás, Ahora algo vendemos más. Vamos a ver la repetición de este. <coughs> es el Tercera vez. No, pues lo está diciendo. Lo está diciendo. Es la tercera vez. Miren, miren, el batazo, miren el batazo. Miren los 411, miren el jardinero central, y ahí está haciendo historia Juan Francisco con su tercer jorrón por los 411. Gracias, señor director, por ese servicio. Magnífico trabajo. Primer jugador en toda la historia de este béisbol que la saca tres veces por los 411 del Jardín Central. Dicho sea de pasada, dicho sea de pasada, este es el jorrón 17 del torneo y el octavo del Estadio Un colaborador, un gran técnico, pero nosotros hemos perdido un comentarista de los mejores. Navarro está conectando patazo profundo por el camino de la derecha, va hacia atrás, el camino derecho, se mete a la zona de seguridad y la bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola, cuadrangular para ya Michael Navarro. de recibir a Carlos Con fuegos artificiales. Bueno, un batazo hacia el lado contrario de su mano, ¿verdad? Hacia el lado derecho. Y este hombre, Navarro, ha hecho de todo esta noche para el equipo de los Tigres del Servicios financieros adaptados a tus necesidades y con las mejores condiciones, facilidades y rapidez. Banco Adepi el banco que da la mano. Bueno, señores, que exhibición a la ofensiva de Michael Navarro. Solamente le falta un doble para alcanzar el ciclo. Triple en el primer inning, sencillo en el segundo. Se envasó por bolas en el tercero. Y ahora este largo cuadrangular por el lado opuesto. Algo raro. 7 JJ Electric. recta, batazo profundo por el jardín izquierdo de la bola. Se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular aquí para Halton que viene con la carrera número 18 de los Tigres. La tasa de interés y los plazos más atractivos del mercado los tiene Banco Vimenca. Solicita tu préstamo en cualquiera de nuestras sucursales y recibe la asesoría y el trato personalizado que te mereces. Banco Vimenta, su seguridad y la de su familia. Bueno, señores, 18 carreras, 18 hits y este es el quinto jonrón del juego para los Tigres del Licey. Eh, lástima de que sea tan complicado buscar eso de los récords porque Hacía mucho rato que los Tigres no disparaban cinco honrones en un partido aquí en el estadio pues Pero vamos a aprovechar a buscar el, el, que ahí debe estar, ah, el gran trabajo del Vidiagay. Que... Sí, sí, sí. para acá, estar aquí el Vidiagay. Un gran trabajo, ahí fue que vimos lo de, lo de Juan Francisco, ¿verdad? Ahí, ahí está aplatanado. <laughs>